Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili nchini Namibia kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa dharura wa Troika Plus unaowajumuisha wakuu wa nchi na serikali za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yaani SADC zinazochangia vikosi kwenye Force Intervention Brigade FBI jijini Windhoek. Viongozi wengine waliohudhuria mkutano huo Daktari Felix Tshisekedi, Rais wa Namibia Hage Geingob Viongozi wengine waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, Felix Tshisekedi, Rais wa Namibia Hage Geingob rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa pamoja na viongozi wengine. Nini mtazamo wako ambacho unadhani kimesababisha kuitwa kwa mkutano huu wa dharura ambao unafanya viongozi hawa wa jumuiya kukutana? Jumuiya ya SADC imekutana kuzungumzia swala zima la FBI. Weka maoni yako ambacho unadhani kinakwenda kuzungumzwa katika mkutano huu. Mimi ni Adelwas na hii ni